Em ti, Senhor, nunca nos deixa confundido. Continua a nos encaminha-nos na verdadeira paz. Paz na terra e no coração. nos deixa confundido, continua guia nos, encaminha nos na verdadeira paz, paz, paz na terra e no coração. Tu és Deus poderoso, Salvador do mundo inteiro, ó oh, nosso Deus és Deus poderoso, Salvador do mundo inteiro. Oh, nosso Deus, Criador, levanta-te, salvar o mundo do pecado. Criador, levanta-te, salvar o mundo. Oh, oh, oh, Criador. Criador, levanta-te, salvar o mundo do pecado. Criador, levanta-te, salvar o mundo. Salvador, no mundo inteiro, ó oh, nosso Deus. Tu és Deus poderoso Salvador, no mundo inteiro, ó oh, nosso Deus. Criador, levanta-te, salvar o mundo do pecado. Criador, levanta-te, salvar o mundo. Criador levántate, salvar o mundo. Oh, omni, omnipotente, omnipotente Deus, omnipresente, omnipresente, omnipresente, Criador, omnipotente Deus, omnipresente, omnipresente, omnipresente, Criador, onipotente Deus, onipresente Deus, onipresente Criador, todo onipotente Deus, onipresente Deus, onipresente Criador, Criador. Criador, levanta-te, salvar o mundo do pecado, Criador, levanta-te, salvar o mundo. salvar o mundo do pecado, Criador, levanta-se, salvar o mundo. Omnipotente, omnipotente Deus, omnipresente Deus, onisciente vem Omnipotente Deus, Omnipresente Deus, onisciente vem Omnipotente Deus, Omnipresente Deus, omnisciente bem criador, criador. Onipotente Deus, onipresente Deus, onisciente bem criador. Criador, levanta-te, salvar o mundo do pecado. Criador, levanta-te, salvar o mundo. Criador. importante salvare il mondo do pecado, Criador, levanta salvare il mondo. mundo. E então, debiti, sang